Hé, hey, Sintje. Oh, Masha. Hé, hey, Masha, kijk eens. Oh, liet je hem vallen. Kijk eens, Masha. Hey. Kijk eens, Basja. Sintje. Oh, Basja. Oh, Masha. Hey, Basja. Heel lang. Ei. Sentip. Masya. Sentip. Masya. Super Masya. Ei Masya. Ei Masya. Ei. Ei Masya. Ei. Ei Masya.